Arrancamos acá con la segunda temporada de Aprendiendo Juntos. La primera temporada hablamos de la luz y esa quería empezar, esta temporada quería empezar con los modos de medición de tu cámara que va a medir la luminosidad del ambiente, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que mi cámara hace esa medición, Y cómo yo veo eso en mi cámara, ¿vale? Entonces, vamos a una. exposímetro. Então, exposímetro é essa escala cá, vale? Então, através dessa escala eu vou ver como é que minha câmera está marcando a luz do ambiente aí, vale? Então, se se há pouca luz no ambiente ou muita luz no ambiente, esse exposímetro, essa escala, vai marcar aí, vale? Para cá ou para cá, menos ou mais assim, vale? Então, a partir daí eu tenho essa guia para saber se minha foto está sendo bem exposta ou não. Seja, se ela está com a iluminação adequada ou se ela está muito escura ou se ela está muito clara, muito iluminada, estourada, como se diz, não? Vale, então se tu identificar essa guia, é base, ela é base, assim, para depois tu poder aprender a ajustar e compensar essa exposição, vale? Então sempre vamos, vamos tender, vamos buscar esse meio, esse centro aí, vale? E vamos buscar esse ponto médio aí dessa escala, vale? Para obter uma exposição ideal aí. Por quê? Porque esse centro, a partir desse centro eu posso é, flexibilizar tanto para mais ou para menos em, em la edição depois. Né? Então, se eu saco uma fotografia muito pouco exposta ou muito estourada, depois para recuperar isso é muito difícil, assim, vale? Então, vocês sempre vão buscar esse centro compensando a exposição através de cosas que vou falar depois assim, así, ¿vale? No en ese por agora, estamos solo conhecendo aí como é que minha câmera marca essa luz do ambiente e como eu posso ver essa essa luz Mas ¿vale? Pero escala, essa escala de exposição, ¿eh? esse exposímetro, ele é dependente dos modos de medição da luminosidade, ou seja, minha câmera apresenta três modos por lo general que eu posso elegir aí para que ela interprete a luz do ambiente. Assim. Então, mais ou menos assim, eu tenho que falar minha câmera, oi câmera, eu estou sacando foto de tal coisa. Então, interpreta a luz dessa maneira para eu poder compensar e sacar uma boa foto aí, vale? Então, a câmera tem três modos por lo general, né? A medição matricial, a medição ponderada ao centro e a medição pontual. Então, se eu elijo em minha câmera a medição ah, ser yo ele me cámara a medição matricial, que é que minha câmera vai, vai interpretar do ambiente? Ele vai, ele vai agarrar, ele enquadra aí. Então, então, se eu aponto minha câmera, se eu rogo com ela assim, ela vai cambiando essa escala, não é certo? Porque vai variando a luz do ambiente. Entonces, conforme yo paro em, um enquadre, com a opção matricial, o que, que vai ser a câmera? Ela vai sacar uma média assim, de toda a luz que ela capta desse enquadre total e vai ser um ajuste balanceado a esse. Assim. Ela vai dizer, mira, eh, a exposição desse ambiente é tal, assim, de todo esse enquadre, assim, vale? Então ela vai sacar essa medição general, assim. Então, se é adequada para que tipo de fotografia? eu vou sacar foto de paisagem, por exemplo, eu quero la, é, medir a luz de esse essa paisagem, assim. Eu não estou enfocando em um ponto, assim, vale? Então, eu elijo esse modo de medição para quê? Para ter uma melhor exposição de minha foto, assim. Né? ele modo de medição ponderada ao centro, a câmera vai medir a luz é, enfocada em en el centro desse enquadro, assim, vale? Então, eu tenho todo o meu enquadro aí, toda a minha foto aí, Y ella va a sacar la medición solo alrededor de ese centro, de ese encuadre, ¿vale? Entonces, para qué tipo de fotografía más es más indicada? Por ejemplo, para fotografía de retrato, por ejemplo. Entonces, yo quiero medir la luz alrededor del rostro de la persona y, y, el entorno un poco así. Entonces yo voy a sacar una exposición adecuada solo para esa zona así. Vale, então eu vou exponer bem meu sujeito, porque o entorno não é que não me interesse, pero eu quero que o rosto e o centro e o sujeito salga, salga bem exposto assim, ¿vale? E a pontual ela vai, ela, ela vai medir a luminosidade eh, só de um ponto de enfoque aí, assim, ¿vale? Só de onde eu poner meu ponto aí de enfoque é que ela vai medir essa luz aí. Então, é uma zona muito é, é uma pequena área, um pequeno um pequeno ponto de todo esse encuadre de minha fotografia, assim. Então, el pontual, elas, para casos bem assim, específicos, assim, né? Então, zonas com muito contraste, assim, é, ou situações, por exemplo, de contraluz, assim, vale? Então, se o sujeito está contra a luz, assim, ou seja, o sujeito está de contraluz, né? <laughs> Então, para que eu tenha o é, rosto do sujeito, por exemplo, bem exposto, se fosse um retrato, não? Então, eu expongo bem, eu hago a medição só sobre seu rosto e logo uma boa exposição aí. Então, eu he hecho acá um exemplo com o troll aí, he hecho uma, uma situação contra a luz aí, vale? Entonces yo he sacado ahí la fotografía con la medición puntual y mira, se queda bien expuesto el rostro del, del troll, ¿no? Cuando yo cambio a medición ponderada, já dá uma barrada aí. Por quê? Porque ele vai medir a exposição em seu e um pouco em ele entorno, assim. Então, quando eu compenso a exposição para esse tipo de medição, já vai cambiar minha fotografia aí. É, ele se tornou uma silhueta aí, vale? Por quê? Porque ele mediu aí o área do troll, da cabeça e do entorno. E quando eu ajusto a exposição aí, ele torna necessário porque ele vai entender a ser esse equilíbrio aí. E quando eu ajusto a matricial, igual, ou seja, ele vai medir a luz de todo esse enquadro e vai tentar equilibrar. E quando eu ajusto a exposição ideal, ele vai estar tá sendo exposição para todo esse enquadro aí. Vale? Então, saber saber elegir esse método de medição é essencial para que tu salga, para que tu pueda, ao momento de ajustar a exposição, Eh, tener bien expuesto lo que tú quieras. Si tú quieres todo, el encuadre bien expuesto, o si tú quieres que el sujeto salga bien expuesto, y etc. Otra situación, por ejemplo, por ejemplo fotografías de, de teatro, que es solo el sujeto ahí iluminado, todo el entorno oscuro, sea, una zona con mucho contraste, así, mucha, mucha luz y mucha sombra. Entonces, para esses, esses momentos. Por exemplo, eu, eu por exemplo, uso ele ponderada, assim. Ponderada ou pontual, não? Né? Então, por exemplo, essa foto, não? Né, é, eu, eu provavelmente hecho com ponderada, assim. Eu uso quase todas as minhas fotos em ponderada, porque porque é a medição média aí, assim. se é com essa medição eu, eu posso julgar depois, assim, em edição, não? Né? E então nessa fotografia, eu hecho com medição ponderada. Então, eu obtive uma exposição adequada para o rosto da atriz aí, vale? Então, eu exponi bem, regulei bem a exposição para o rosto dela e todo o entorno se queda todo negro aí, não. Né? Pero o rosto e a pessoa se queda bem exposta, assim. O que passaria se eu houvesse essa foto com medição matricial? assim? Ou seja, a câmera ia, ia interpretar o que? Ah, tenho que, tenho que sacar na, na medição, vou a medir a luz de todo esse enquadre e vou a, a marcar aí, né? Então, quando eu, se eu compensar, se eu a marcasse com medição matricial, possivelmente que ia passar a luz em el rosto da pessoa quando eu ajustar a exposição, se explotasse, ¿vale? Porque ele está medindo todo o enquadro, ele não está medindo só enfocada en la persona, ¿sí? ¿vale? Entonces, hay que tener, antes de sacar la foto, hay que tener en mente eso, ¿sí? ¿Qué es que voy a sacar la foto? Voy a, quiero, estoy sacando foto de un, de un plano general, ¿sí? O estoy enfocando en un sujeto en el centro, o solo quiero exponer bien para un punto específico, ¿sí? ¿Vale? Como por ejemplo un contraluz ahí. É, e a partir disso, eu começo a jogar e a compensar minha exposição, assim, vale? Então, sugiro aí que, que, que jogue com isso antes, assim, pratique isso, assim, juega e vê como dá diferença, assim, vale? Isso. Nos vemos na próxima. No próximo vídeo, eu vou falar sobre os modos de enfoque aí, vale? Hasta luego.